Ну зараз е, загроза з північного напрямку наземних дій ворога вона низька. На території Республіки Білорусь е, перебувають російські війська. Була здійснена до цього ротація. Частина цих сил була виведена. Зараз е, є інформація, що на території Білорусі залишились на чотирьох полігонах наметове містечки для того, щоб прийняти додаткові сили. Ми відслідковуємо обстановку. Е, Державна прикордонна служба України сумлінно виконує завдання з охорони державного кордону, а підрозділи збройних сил, які здійснюють прикриття державних кордонів, е, також на відміну справляються зі своїми завданнями. На даний час ситуація стабільна і контрольована.